嗨，各位观众，欢迎来到冰冰异常世界。我是冰冰，又来到刮刮乐的时间。我今天来介绍这一款钓鱼高手，头奖是两百万。我们来看它的中奖率有多高？马上刮，Go！ 我们要来刮《钓鱼高手》。我们来看。 有没有钓到鱼？这张可惜钓不到。我不是钓鱼高手。影片结束喽，喜欢的影片帮我按赞和分享出去哦。还没订阅频道的朋友，帮我订阅哦。我们下个影片见，拜拜。